wajib yang mana kita lakukan 5 kali dalam sehari. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya tentunya dengan belajar secara online ataupun datang langsung kepada guru-guru kita. Allahu akbar. Nah, di sini guys ada rahasia 10 perkara di dalam sholat Saya nak tahu juga macam mana ya kan. Nah, apakah saya dah tahu? Apakah kawan-kawan dah tahu? Nah, kalau dah tahu kita kena ingat-ingat-ingat dan amalkan macam tu. Nah, ini daripada Ustadz amin guys Jom kita tengok videonya, let's go Tak kenal maka tak cinta kata hadis Melayu Hadis suahir Melayu tu kan? <laughs> Tak kenal maka tak cinta Okey, apakah yang pertama yang ada dalam solat Yang pertama yang ada dalam solat adalah membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala Membesarkan Allah Dekat mana membesarkan Allah itu Ni, ada dalam takbir kita tu Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar Nak biasakan tabiat Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Sebab manusia akan menyembah benda yang dikagumi Manusia akan menyembah benda yang dia sangat berterima kasih Kan? Ha, itu manusia Jadi maknanya Membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Apa yang ada dalam solat Yang kedua yang ada dalam solat Minta hidayah Jalan yang lurus Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah hidayahkan aku jalan yang lurus. Itu ada dalam solat. Ha? Sebab itu orang yang mendirikan solat akan diberi hidayah dia. Dan jalan yang lurus ni bukan semestinya jalan agama. Maksudnya hmm. seluruh keputusan kita tu nak tepat. Agama Allah. pun itu yang besar dia. Tapi seluruh keputusan hidup adalah kena tepat. Kan? Ibu-ibu, kakak, akak tuan-tuan, ayah-ayah saya sekalian, eh, hidup adalah keputusan. Hmm. Hidup tak boleh buat tanpa keputusan. Kan? Orang yang tak boleh buat keputusan dalam hidup dia orang yang lemah. Macam mana? Eh? Nantilah, nantilah, nantilah. Orang yang lemah. Orang yang silap buat keputusan, orang yang rugi. Allah. Ha, keputusan. Hidup adalah keputusan. Kita ini nak datang kemari. Ini keputusan ni. Datang kemari. Lepas ni nak mungkin nak pergi makan ke mana-mana. Adalah keputusan. Ini ha, balik ke mana-mana. Lepas ni, lepas petang ni nak buat apa? Keputusan. Hiduplah keputusan. Batu bagi ayah-ayah, abang-abang saya sekalian kan. Saya ada satu ceramah Ah, dan Aikim boleh type, boleh type dekat ni dekat dekat YouTube suami berwatak rijal. Ha? suami rijal ni maknanya orang lelaki lelaki sebenarlah kan, lelaki sebenar. Kan? Ha? sebab Allah sebut hanya orang berwatak rijal boleh memimpin wanita. Ar-rijal qawwamun 'ala nisa Rijal hanya rijal saja boleh memimpin perempuan. Apa antara ciri-ciri suami berwatak rijal? Antara dia boleh buat keputusan. Allah. Keputusan dalam hidup. Ha? sebab itu kita sebagai seorang suami kan jangan biarkan kita tak buat keputusan hidup waktu pada kecil-kecil je suami kita cakap bang nak minum apa bang apa-apalah yang biasa kan abang minum apa bang ni air kan makan apa bang apa-apalah jangan makan apa bang nasi goreng kan kalau kan nak bercuti ni bang kita cuti nak gimana bang cuti sekolah ni bang kan okey walaupun isteri kita ID lagi bagus tapi kita buat keputusan kita pergi Tioman lah. Alah bang, kita pergi Langkawi lah bang. Nanti saya fikir. Padahal tak tahu, tak, tak, tak, tak ada idea pun padahal. <laughs> ha, betul-betul. Langkawi bagus. Nah, okey, okey, okey. Nah, jangan biasakan kita tak buat keputusan. Bang okay. baju bang, okey ambilkan baju warna apa nama belang-belang tu. Kan? Kain apa bang? Okey kain ni. Dan orang perempuan fitrah ada dia suka suami yang rijal, suami yang boleh ustaz Betul tak bu? Betul. Ha? Ini pengakuan mangsa. <laughs> pengakuan saksi. <laughs> pengakuan saksi. Ha? Isteri suka suami yang yang boleh buat keputusan. Sebab itu, ha, maknanya memang suami. Ah, sebab tu jangan jangan malas. Kalau pasangan muda-muda kan nak tengok wayang kan. Ha. Pasangan muda-muda tak wayang kan. Mana tu cerita abang? Apa-apalah. Ha, pukul abang? Bila-bila lah. Jangan. Ha, abang? Okay, cerita ni. Kalau isteri cadang kan, konon-konon fikir. Kejap, eh. Padahal <laughs> tak ada idea pun. okay okey. Ini bagus. <laughs> suami bawa tak rijal. Eh? Okay. Ha, sebab itu, sebab tu macam orang lelaki ni bagi orang lelaki lah ya untuk eh, cakap suami kita. Memang bi kena biasa buat keputusan. Takkanlah dah 20 tahun kahwin makan apa lah, apa lah, asyik apa-apa je. Kena kena rajin mikir sikit. jangan apa-apalah hubungan. <laughs> kena rajin mikir. Okey. Ah, so jadi dalam solat yang keduanya ada minta jalan yang lurus untuk keputusan hidup kita. Jangan silap buat keputusan. Allah. Okay? Jangan silap buat keputusan. Ihdinas siratal mustaqim tu ya Allah hidayahkan aku jalan yang lurus. Mungkin dari kita nak berniaga. Ada duit sikit, pampasan ke KWSP pun nak berniaga buat ni, buat ni. Betul ke bidang tu berjaya untuk kita? Solat. Minta hidayah. Ihdina suratul mustaqim. Sebab tu jaga solat. InsyaAllah keputusan hidup kita tu akan sentiasa dibantu oleh Allah. Ini Allah sebut dah eh, ya. Ittaku firasatul mu'min. Fa'innahu yang zuru binurillah. Takutlah kamu firasat orang beriman, dia memandang dengan bantuan Allah. Allah. Yang ketiga dalam solat ada apa? Ada minta ampun. Ada dalam duduk antara dua sujud minta ampun. Rabbi ghfirli dan wa'fu anni. Kan? Ya Allah ampunkan aku dan maafkan aku ya Allah. Okey. Yang keempat apa? Ada minta kasih sayang. Wa rabbi ghfirli warhamni, Allah kesayangkan sayangilah aku ya Allah. Sebab orang kalau Allah sayang, banyak benda Allah SWT akan bagi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Diberi jalan keluar bagi permasalahan. Yang kelima, apa enam solat minta cukup Wajiburni, ni minta cukup. Wajibur. Kita ni bukan saja minta rezeki yang banyak tapi minta cukup eh. Banyak orang yang rezekinya luas tapi tak cukup. Allah. Ana ni minta cukup. Biar Allah cukupkan diri kita ni. wajiburni. ni. Yang keenam minta apa? Minta angkat darjat. Warfa' ni. Ada dekat duduk antara dua sujud. Okey. Yang ketujuh minta apa? Minta rezeki. Warzukni. Minta rezeki. Tak rezeki sebab Allah luaskan rezeki kita. Rezeki ada yang nampak, ada yang tak nampak. Duit rezeki nampak keberkatan pada duit itu rezeki yang tak nampak. Isteri dan suami rezeki, isteri yang solehah, ha? suami yang soleh itu rezeki yang tak nampak. Kan? Maknanya yang soleh, yang soleh. Ada ha? kan isteri kasar dengan suami. Kan? Satu hari ada satu orang pencuri masuk ke satu rumah. Okey. Jadi ditangkap oleh isteri dia. Isteri pukul, pukul pukul pukul sampai sampai apa nama sampai Sampai pencuri itu kira ah kan kena tangkap. Ketika di balai polis, polis pun tanya bagus akak ni kan. Nak tanya lah apa rahsia boleh berani Sebab orang tak pencuri takut lari kan kunci bilik kan ni macam mana berlari. Tak ada sebenarnya saya ingat tu suami saya. <laughs> Masya-Allah. Biasa rupanya memukul <laughs> suami. Saya ingat suami saya balik lambat kan. Rupanya pencuri. Aduh. Aduh. <laughs> okey okey okay. kadang-kadang ada orang yang didera oleh suami tidak sedikit eh yang didera oleh isteri ada banyak eh. satu hari saya ada office saya satu orang hidung kau kembang ni suami isteri datang memang saya etika saya ke peguam syar'i ni kita akan panggil dua-dua kemudian okey abang keluar sekejap dengan akak je atau akak keluar sejak dengan abang saja baru panggil dua-dua kan Suami saya ustaz apalah tak guna lagi itu lagi ni gini. Ya kak, ya kak, ya kak. Sabar kak, sabar. <laughs> Berhentinya hanya mengambil nafas saja. <laughs> saya pun. <laughs> Okey, cukup. Allah. saya, nak pakai, saya nak nak pakai abang sekejap. Kan? Apa cerita bang? apa cerita bang? tak adalah ustaz dia membuka tangan dia tengok ustaz bekas gigit gigit dekat sini <laughs> lebam dekat sini <laughs> kan Allah dia juga suami suami yang didera oleh isteri <laughs> ah, tak apa bang sabar bang sabar sabar bang tak apa tak apa kan ah, maknanya ada nah, so jadi rezeki rezeki pasangan lain pasangan yang soleh satu rezeki yang lain itu kita minta rezeki waktu dalam solat ada minta rezeki Kemudian yang kelapan. Yang ke-8 minta sihat. Wa'afini minta sehat. Lebih kita ah. kesihatan. Lebih ibu kakak, ayah, ayah saya sekilas kan. Umur kita telah ditetapkan. Kita mati bukan sebab sakit. Kita mati sebab umur kita habis. Itu sebab kita mati. Ada orang hari ini, ada orang hari ini terantar 3-4 tahun bagi sakit. Orang ziarah ada kesian. Lah kan? Tapi 3-4 tahun masih hidup lagi. Orang yang menziarah ini tu yang meninggal. <laughs> Ada. <laughs> betul sih betul. Jadi kita ni hidup kita ni adalah mati itu adalah kerana umur kita habis. Mm-hmm. Jadi katakan umur kita 60, biar kita habiskan umur 60 tu dengan sihat. Kan? Ha, dengan sihat. Katakan umur kita sampai 60 ataupun sampai 70 kata Allah Subhanahu taala tapi tak jaga kesihatan. Itu terbaring kan. Memang takdir. Tapi yang disuruh jaga kesihatan, berubat adalah Nabi sendiri. Allah sendiri yang suruh kita apa nama mencari ubat ni. Sebab umur tetap umur. Umur tetap umur. Itu saja keadaan dia. Kan? Tapi kesihatan tu jaga. Biar kata umur kita 70, 70 tu mati dengan sihat. Kan bagus. Sihat kan? Betul. Ada dalam solat minta wa'afini. Sihatkan aku ya Allah. Kan? Sihatkan aku. Kemudian yang kesembilan. Yang kesembilannya dalam solat ada selawat. Selawat. Dalam ah, duduk selawat. antara dua sujud. aha. Maaf. Dalam tayat akhir. akhir. Allah salli ala sayyidina Ayat awal tau ayat akhir. Siapa yang berselawat kata Nabi akan diberi keselamatan pada dia tu. Kita banyakkan selawat ni, banyak keselamatan diberi pada kita. Okay dan yang terakhir, apa yang ada dalam solat, yang ada dalam solat yang terakhir iaitu syahadah dan juga salam. Syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan juga salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi solat tu diberikan. Apa dalam solat ada 10 benda tu dalam solat. Mm tu sayangi solat eh. Solat tu ibadah yang penuh dengan kebaikan. Masya-Allah. Sekarang ni orang dunia sains kan, Universiti Malaya ada keluar satu buku. Solat dalam bentuk kesihatan. Kan dipasang wire orang sihat, gelombang otaknya tenang kan. Macam juga degupan jantungnya akan lebih tenang, lebih sihat gerakkan gerakan tu macam exercise bagi kita. Orang bahas sudut kesihatan, nampak di sudut kesihatan. Kan? Ha, so, jadi maknanya solat. Itu adalah sebab tu solat ni sayang. Sayang dan buat. disayangi dan buatlah solat. Banyak-banyak. Tingkatkan dari hari ke hari. Kan? Solat. Dirikan solat. Jaga solat betul. Dia ada 10 benda dalam solat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan itu tadi guys Ustaz Amin sangat-sangat menyenangkan ketika mendengarkan tausiah daripada Ustaz Amin ini guys. Karena kenapa? Di sini apa ya? Penyampaiannya sangat mudah difahami seperti itu dan yang disampaikan bukan yang berat tapi kita sudah melakukannya tapi kadang kita tidak mengetahui ya. Jadi dengan mendengarkan ceramah daripada Ustadz Amin ya kan nasihat daripada Ustadz Amin ini maka insya Allah sholat kita akan lebih baik nantinya. Dengan mengetahui rahasia 10 perkara dalam sholat ini maka insya Allah kita akan lebih khusyuk, kita akan lebih yakin ya ketika kita melaksanakan sholat ya masya Allah dan buat teman-teman semua jangan sampai istilahnya tertinggal jangan di skip lah kalau bisa ya karena kenapa di sini ada hal-hal yang paling paling penting dalam kehidupan kita Ketika kita melakukan sholat, maka insya Allah ketenangan pikiran kita, hati kita, ya Allah berikan kecukupan bagi kita, Allah berikan hidayah bagi kita, Allah sehatkan badan kita, Allah apalagi ampuni dosa-dosa kita, Allah selamatkan kita, Allahu Akbar banyak sekali ya guys ya. Ternyata banyak sekali rahasia di dalam sholat kita. Dan apakah kita mendapatkan itu semua? Nah, kita harus introspeksi diri, melihat lagi apakah saya sudah dapat atau belum. Kalau belum, perbaiki sholat kita. Oke okay guys, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih kepada semuanya yang sudah nonton video ini. Dan syukran jazila Ustadz Amin sudah memberikan atau eh, tausiah kepada kita semua. Jazakumullah khair, Allah atikal afiyah. Dan saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.